alaykum hurmatli kanalim obunachilari bugun mana hozirgi paytda o'zidan yangi natija bo'ldi aytganim qilganidan hech qachon kam bo'lmasligini mana hozir o'zlaridan eshitamiz qani marhamat ayting assalomu alaykum <clears throat> oyimni e, kindenlari suvlangan edi hozir e, yoshlari ellik beshga ellik oltiga bordilar e, ularda muammo kindeda suv и keyin ozgina yallig'lanish bor edi husanbekdan so'raganimda husanbek xitazani uchtasini to'rttasini bitta qilib ichirib yuboring yaxshi bo'ladi dedilar uni e, ikki kun ichirganimizni o'zida hozir yallig'lanish ham yo'q suv ham уже e, yaxshi bo'lib qolganda man e, mahsulotni shunchalik kuchliligiga insonlarga yaxshi ta'sir qilayotganiga o'zim ishonch komil qildim rahmat kattakon shuning uchun bu uch kunda bo'lgan natija hozirgi shunda keldilar manga nima qilsa bo'ladi oqsanbek shunaqa bo'layotgan ekan onamda deganlarida shu narsani tavsiya qildim и сразу mana уже besh kun yo uch kun bo'ldi shu narsani eshitganimda aytganimda mana hozir keldim mana shu narsani aytyaptilar rahmat sog' bo'lasizlar